Բարև ձեզ։ Ուրեմն այս ծրագրում մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, կարդում ենք ինչ որ արժեք command line-ից կամ terminal-ից իր մեջ եւ ստուգում ենք, եթե այդ փոփոխականը 1 է, անում ենք այս գործողությունը, 2-ը 2 է, անում ենք այս գործողությունը, 3 է, այս գործողությունը, մնացած բոլոր դեպքերում այս գործողությունը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք ինչ որ փոփոխական եւ տարբերակներ, տարբեր թվերի, հա, ամբողջական թվերի։ 1, 2, 3 այս օրինակում, բայց ցանկացած ամբողջական թվեր կարող ենք դից ստուգենք եւ նայած ինքը որ մի թիվն է, մենք անում ենք իր համապատասխան լոգիկան, չէ՞։ STP կոդ, STP լոգիկա, մենք կարող ենք արտահայտել մի հատ ուրիշ ստրուկտուրայով, որը կոչվում է switch։ Ինքը ունի այս տեսքը, խնդրեմ, այս այս լոգիկան, որ դուք ստեղ տեսնում եք, նույնն է, ինչպես որ սա ու բացատրեմ ինքը ոնց է աշխատում։ Ուրեմն ինքը ընդունում է ինչ որ փոփոխական, օրինակ, եւ ստուգում է ինքը այս ամբողջական թիվնը, տարբերակներ է ստուգում, հա, այս ամբողջական թիվնը, եթե այո, անում է այս գործողությունը, եթե այս ամբողջական թիվնը անում է այս գործողությունը, սա, այս գործողությունը մնացած բոլոր դեպքերում անում է սա։ Հիմա ինչով է սա տարբերվում if else-ից, բացի նրանից, որ ինքը մի քիչ ավելի ուրիշ ձևով է գրվում։ Ասեմ, Ուրեմն if else-ը բացարձակ ոնց է աշխատում։ Պատկերացեք մենք x-ի տեղը փոխանցեցինք 4, okay? Ինքը սա կստուգի, կտեսնի, որ կեղծ է, հետո կգա սա կստուգի, կտեսնի, որ կեղծ է, կգա սա կստուգի, կտեսնի, որ կեղծ է, նոր կաշխատացնի այս բլոկը չէ։ Այսինքն, եթե մենք փոխանցում ենք մի արժեք, որը այդ if else-ների ամենավերջումը, ինքը այդ բոլոր if else-երով սենց բոլոր պայմանները կստուգի, ստուգի, ստուգի, ստուգի, ստուգի, նոր կհասնի այն տեղը, որտեղ որ ինքը պետք է աշխատացնի կոդը ու նոր կաշխատացնի, չէ։ Այսինքն, իրան տևում է 1, 2, 3 քայլ միջև նոր հասնում է 4-րդ տեղը, որպեսի աշխատացնի կոդը, երբ որ x-ը 4 է, չէ՞։ Բասարժեմ՝ ի տարբերակ սա ոնց է աշխատում։ Երբ որ մենք փոխանցում ենք ինչ-որ արժեք x-ի մեջ, ինքը միանգամից թռնում է այդ տեղը։ Ինքը չի ստուգում քայլ առ քայլ ամեն վարիանտը, այլ միանգամից ֆփ թռնում է այդ տեղը ու աշխատացնում է։ Հետևաբար ինքը աշխատացնում է այս կոդը ավելի արագ։ Այսինքն, եթե օրինակ մենք փոխանցենք x որպես 4, ինքը միանգամից կթռներ ստեղ ու միանգամից այս կաշխատացներ։ Էլ չէր ստուգի S1-ը, հետո S1-ը, հետո S1-ը հասկանում եք, չէ՞, ինքը տակից միանգամից աշխատում է։ Հետո ինքը աշխատում է ավելի արագ։ Ամ, այսինքն, եկեք մի հատ էս if else-ը հանենք, այսինքն սա նույնն է ինչպես որ սա։ Ուղղակի սա կաշխատի ավելի արագ, քան սա։ Ամ, հանում ենք սա, Եվ եկեք սա ուրեմն աշխատացնենք, նենց որ եկեք compile անենք և աշխատացնենք և փոխանցենք, օրինակ 2 Ստացանք 212։ Ինչու՞, որտեվ ուրեմն ստեղ x-ը ընդունեց 2, եկանք ստեղ եւ միանգամից ինքը ֆուփ թռավ ստեղ եւ աշխատացրեց իր համապատասխան կոդը։ Կարևոր է նշել, որ սա անպայման չի մի տողանոց լինի, ստեղ ինչքան ուզում եք կարող եք գրեք, հա, ինչքան ինչ ուզում եք գրեք, այդտեղ loop-եր կարող եք գրեք, if-եր գրեք, ցանկացած լոգիկա կարող է ստեղ գրի։ Կարևորը նաեւ, որ այդ լոգիկան աշխատի այն դեպքում, երբ x-ը լինի 2 ամբողջական թիվ։ Կարող հասկանալ, որ սա աշխատում է ամբողջական թվերով։ Ապագայում, երբ որ մենք ուրիշ տիպեր տեսնենք, կտեսնենք, որ իրանցով կարող է չաշխատի։ Օրինակ տեքստով, եթե փորձենք, տեքստով չի աշխատի։ Ամ լավ, Okay, իսկ նկատել եք այս break-երը։ Այս break-երը կարևոր են։ Սա նշանակում է, որ երբ որ ուրեմն ինքը թռնում է, ասենք թե x-ը 2-ա, չէ, ինքը վպ կթռնի ստեղ ու կաշխատացնի սա, հետո կտեսնի break, break նշակումը դուրս արի։ Իսկ ինչ կլինի, եթե break-ը չգրենք կամ մոռանանք գրել, օրինակ։ Դե եկեք տեսնենք։ Ուրեմն clear աշխատացնենք։ Եկեք գրենք 2, տեսնենք ինչ կստանանք։ Տեսեք, ինչ եղավ։ Այսինքն ինչ եղավ, x x-ը ընդունեց 2 եւ վուպ թռավ ստեղ, չէ՞։ Աշխատացրեց սա, հետո դեպրեկ չկա։ Ինչ արեց։ Շարնակեց։ Եվ աշխատացրեց սա։ Հետևաբար տեսանք 2 2 2 terminal-ում, հետո նոր եկավ ստեղ break տեսավ, վուպ, նոր դուրս եկավ։ Դա տարօրինակ է։ Ու հիմնականում դա այն չի, ինչ որ դուք կուզենայիք, նենց որ շատ զգուշ եղեք եւ հանգած break չմոռանաք տնեք ամեն այս վարիանտի տակ։ Okay։ Այսինքն ստացվում է, որ switch-ը ընդունում է ինչ որ փոփոխական եւ կամ ինչ որ արժեք, կարևոր չի, այդ արժեքը կարող է լինի հենց ինքը արժեք, կամ կարող է լինի հիմնականում փոփոխականի մեջ, եւ փոփոխականը փոխանցեն, կապ չունի։ Ինչ որ արժեք եւ դա համեմատում է այս ամբողջական թվերի հետ։ Եվ այն ամբողջական թիվը, որը բռնում է, ինքը իր համապատասխան կոդը աշխատացնումը։ Եվ էլի անպայման այս կոդի տակը գրեք break, որպեսզի ինքը տնջ չշարունակի աշխատացնել մնացածը։ Իսկ default-ը աշխատացնի այն ժամանակ, երբ ոչ մի ուրիշ վարիանտ չբռնի, այսինքն մի րոպե clear եթե մենք սա աշխատացնենք եւ փոխանցենք ոչ թե ոչ 1, ոչ 2, ոչ 3, օրինակ, չգիտեմ, 9 այդ ժամանակ ստանում եք 3-3-3, որտեվ ինքը, քանի որ x-ը 9 է, ինքը ոչ մի վարիանտ չունի, ինքը միանգամից ժուպ թռնում է ստեղ եւ աշխատացնում է սա։ Հետևաբար մենք ստանում ենք 3-3-3։ Այդքան բան։ Ուրեմն մենք ունենք switch հասկացողություն, switch statement, որը հնարավորություն է մեզ տալիս համեմատել ինչ որ արժեք տարբեր ամբողջական թվերի հետ, եւ n թիվը, որին ինքը բռնում է, որին ինքը հավասար է, իր համապատասխան կոդը աշխատում է եւ անպայման այդ վարիանտը, երբ որ դուք գրում եք, տակից գրեք break, որպեսզի ինքը ավարտի եւ դուրս գա switch-ից ու շարունակի ձեր ծրագիրը աշխատել։ Այդքան բան, հույսով եմ, այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Բարև